hi ha 20 persones eh, que seran jutjades d'aquí a 15 dies a l'Audiència Nacional per haver fet alguna que van fer moltes persones, que era anar a envoltar el Parlament per dir que no estan d'acord amb uns pressupostos que estan generant eh, molta misèria i pobresa eh, diguem, al nostre país. Entenem que és un exemple de com l'Estat està fent una guerra contra la dissidència que d'alguna manera eh, hem d'aturar i hem de frenar i que connecta amb totes les reformes que estan fent cap a un model d'estat d'excepció eh, amb la llei Mordassa i amb la reforma del Codi Penal. Entenc que aquest cas és un cas eh, que que és un símbol també contra aquestes reformes i per això entenc que hem, hem de sortir al carrer per estar amb aquesta gent i també per lluitar contra aquestes reformes que volen imposar. No?